je ha. gangster. Ya, ya, ya. Ni, Abel. Abel, nak raya ke eh. Kita orang eh, ni, muka kita orang jambu. Eh. Tak logik lah, tak okay lah. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy Tech. cuy, kita lanjut lagi untuk mereaksi JKK Kampung Kalut yang episode eh musim pertama ya, musim pertama episode 1. Sekarang sudah part kedua cuy. Jadi buat korang yang ingin lihat part yang pertamanya ya cuy. Reaksi saya yang pertamanya korang bisa tengok di sini cuy. Nanti saya simpan di sini cuy ya, yang part pertamanya cuy. Di sini judulnya itu adalah kambing cuy. Masih tanda tanya banget ya. Saya <laughs> belum paham itu apa maksud dari kambing. Tapi yang ditengok di episode pertama itu membahas tentang uh, <laughs> yang mereka membahas tentang masalah tai kambing gitu ya. Saya belum tahu apa maksud dari uh, <laughs> kambing ini cuy. Oke, dan langsung aja cuy ya, tanpa berlama-lama, tanpa banyak cakap, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1. Oke. Okay. pawan rindu hati siang dan malam. Tak genda. Assalamualaikum. Asyik. Ha. Eloklah Milah ada sini. Uh, Ceritanya sini Pak bang. Din ini hmm. tertarik banget dengan Milah ya. Nanti tak pasal-pasal kena tak basah dengan Pak Din. Nanya je Milah. Assalamualaikum. <laughs> Oh. Tak aku nak jawab ke tak ni? Sebab kau nyanyi kan bagi salam tu. Cu. Bagi salam. Ah, Waalaikumsalam. Cuk, cuk, cuk. Ah, mula lagi. Sebab cuk datang. Ah, kenapa Mila? Cuk, cuk, cuk, ya Sampai kau lalu. Ada bawa bekal makan ke? <laughs> Sampai kau lalu. Okey, okey. Ini ada pertanyaan saya cuy. Yang masih sampai sekarang masih tanda tanya sangat cuy. Ini Jeb dengan... Uh, istrinya nih Saryanti nih cuy di uh, di JKK ini mereka sudah menikah ke atau masih pendekatan cuy karena setahu saya ada yang berkomentar ya waktu saya mereaksi kompilasinya itu di sini eh, Jeb dengan Saryanti itu masih perkenalan gitu ya. Tapi di video saya sebelumnya ya waktu saya mereaksi yang uh, fullnya gitu ya uh, teman-teman cakap di sini Sarianti dengan Jeb itu sudah menikah gitu ya, sudah suami istri gitu ya. Makanya saya pusing gitu. Ini yang mana yang benar gitu ya. Setahu saya di sini tuh mereka pendekatan gitu ya. Ternyata ada yang berkomentar ternyata di sini mereka sudah suami istri. kurang bisa bantu jelaskan di bawah cuy ya supaya saya paham gitu ya. Oke, lanjut. Hmm. power bank. Eh, Dan... belum lagi hari jadi saya. Tak, saya jual lah. Apa lagi? Daripada Korea. Oh, di ju- oh ya, ya, ya. Di sini kita tahu karakternya, Cik. Macam lagi. Lepas tu satu lima 150 lima puluh mahal lah, Mila. Mila, Mila. <laughs> Hei, mahal berbenar. Kena ingat tu. Cik ni kot lah tak hidung masin ni. Kali kau jual insurans aku tak nak beli. Ya Allah marah. Tak hidung masin? Ha? Tak masin? <laughs> kapur baru ni. Apa kapur baru? <laughs> kapur baru. Eh. Tak ada orang. Ah, ada orang. Tak hidung masin apa sih artinya? Padin, padin tolong padin. Padin. Tolong Pak Din, tolong. Alah, Pak eh, Din. Alah. Aduh, Pasal kambing ini pasti. Alah, hai. Pak Din, Pak Din. Tak, ni, sini, sini. Kenapa, nak? Oh, kenapa? Cuba cakap dulu. Cakap dulu. Nak. Nak. Sabar, sabar, sabar. Awak nak buat apa? apa? Anak kambing. Lah. oh, anak kambing. La ilaha illallah. Anak kambing. Ya Allah. tu kebinaan Ya Allah. Sabar, sabar. Kenapa menangis ha, ni? Kenapa anak kambing? Pak anak Din? kambing? Ha? Pak Din, kerja Mila. Pak Din duduk sini. Oh, kerja aku Mila. Aku dah cerita, yeah. Abis cerita Pak pasal writer. Ini cerita pasal kambing tau. Alah. Tag writer tak penting. Tak ada. Tiga ekor anak kambing. Luka berdarah. Luka eh, berdarah. Luka berdarah. Dan diinsuran kan? <laughs> <laughs> diinsuran kan? Diinsuran. Dia cerita kambing. Cerita kambing ya, sekarang. Ya. Apa masalah? Ya, diinsuran kan? Aku dah kan? habis cerita dulu ni. Dia apa cerita sekarang? Cedera parah. Cedera ah, parah. Ekor tercabut. <laughs> Eko. Saya nak cerita kau tulis kepala je lah tercabut. Rambut tercabut. Kambing ni mana kau lepas kan ni? Tempat biasa lah Pak Dia mana lagi? Dekat belakang eh, kebun apa? Situlah tempat dia saya lepaskan. Mana lagi ada siapa-siapa kau syak ke pasal kambing ni? Memang tidak ada orang lain. Hmm, ha. Dia ni kalau Memang bak... tidak ada orang eh. lain melainkan <laughs> dua orang tu. Nampak. Tu jahit. Ha. Ha? Ya hipster, oh, itulah dia orang dia. Sebab dia pernah cakap dia nak oh, sakit dengan kambing Ya. ya sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Stefan, ha? <laughs> Alah. Saya nak pergi cari tolong tu Pak Din. Ha. Tolonglah Pak Din. Pergi pergi pergi cepat. Pergi panggil budak tu. Kambing. Pergi panggil budak tu. Kau ha. tahu tak rupa kambing mana? Alah, alah, alah, aku dah jumpa kambing. <laughs> Dia ni bukan ke anak Isa? Anak Isa? Ya, kalau Isa tu memang patutlah dulu. Kenapa? Isa tu lepas-lepas dia jatuh pergi buta, orang <laughs> selamatkan. Gila. Gila. Gila. Gila. lagi dia. Lah Gila. Bambil di sini mendalami karakter banget ya. Sabar dulu. Nih dengar, dengar penduduk-penduduk kampung. Sabar ya, sebab kita tunggu dua orang lagi. Biar saya telefon dia orang ni. Pelik aku ni. Macam mana kau tahu nombor telefon dia? Assalamualaikum. <laughs> Kesalah. Oh, dah datang mereka. Assalamualaikum. Okey, okey, Sabar, sabar, sabar. Kakak-kakak. Saya uh, penasaran ya. Abang-abang Kambingnya kenapa sih? sebenarnya Bijan. Ha, ah, ah owner kepada oh. butik tu. Oh. Hashtag OOTD. Oh, OOTD. Ada ah, kawan dia. Ni, boleh tolong duduk tak kat situ? Jangan sibuk nak promosi sebab kita dah nak mula mesyuarat. Boleh <laughs> duduk dulu? Ya, ya, ya. Masa ah. balik Belum apa-apa ramah dah peminat kita. Ah. Ada konsert aku. Eh. Are you ready guys? Yeah! yeah. yeah. Eh. Kayak artis ya, kayak konser eh, ya. Garam tu tak ada. Eh, Semalam makan molek. Sebelum kita memulakan uh, ah, mesyuarat kita pada hari ini, uh, kita perkenalkan Tok Ketua Pak Din. Okey, perkenalan, perkenalan. Ketua ya, ya, ya. Pak Din ya. Ah, saya lah. Uh, <coughs> di sebelah Pak Din situ ada timbalan uh, ketua kampung iaitu Pak Kodi. Timbalan? Maksudnya timbalan apa ya? Timbalan. Uh, saya tahu ramai yang tertanya-tanya siapakah gadis Wakil ya, mungkin. Tak payah hu hu, saya nak bagi tahu ni. <laughs> tak ah, eh? payah hu. Dia ni adalah setia usaha di Kampung Kalon. Setia usaha. Yang saya enggak paham sih. Setia pun tak berapa handsome, nama dia Yusuf. Ha. Dia adalah bendahari kampung ni. Aku ah, eh, pun mendahara saya faham ya. Tadi dok kenal kenal kenal kenal. Muka Dima bukan main panjang. Eh saya punya ni enjin daripada tadi panas dan naik sejuk dari kerja kan. <laughs> Udah, duduk dulu dah. Isipan, <laughs> enjin ha? panas Isipan. jadi sejuk ya. <coughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini Uda mengadu yang kambing dia tiga ekor cedera perut. Ah. Ya. Apa ya, dia betul? Ah sebelum ini <laughs> Cedera mengadu dia akan berdendam dengan kambing-kambing itu sebab kononnya kambing-kambing itu buat bisnes di kedai. Masuk bisnes tadi itu ah, kambing itu telah melepaskan benda yang tak sepatutnya dilepaskan di depan <laughs> kedai binjai. Ah, <laughs> melepaskan benda yang tak. Apa saya salah? Bukan Binjai, Binjai itu gua. Habis tu? Binjai. Binjai. Sorry, orang baru saya tak berapa kenal sangat. Ya. Ah, saya sambung balik ya. Binjai. Tertuduh God, kalau dia orang jumpa kambing-kambing tu, dia akan sembelih dan satikan kambing itu. Asyik. Ya. Ah, Pak Den, siapa yang tertuduh tu Pak Den? Siapa lagi? Ini, ah, uh, ni oh Pakistan ni. <laughs> Pakistan. Ini tu Kelantan. Sabar, ini udah kau ni ada ke asas kau menuduh budak dua orang ni yang menanya ah. kambing kau? Ha. Ada. Asas mana? Asas mana? Kami nak bukti. Okey. Eh, eh, eh, eh, dengar sini. Ni semua tu dia tak berasa. Hmm. Tak berasa. Oh. Eh, eh, ah. Dengar, dengar. Taik, taik, taik. Kita orang, dua orang. Ha. Bukannya gangster. Ya, ya, ya. Ni, habis. Abang nak raya ke Abang eh? Kita orang ni, muka kita orang jambu eh. Tak logik lah, tak okey lah kita nak menganiaya binatang. <laughs> Betul. Ya, betul. Saya ni memang suka pada binatang. Eh, kamu ada bukti ke? Bukti? Bukti tak payah saya nak ceritakan kerana buktinya datang daripada Pak Din sendiri. Pak Din dengar kan? Ha? Yang diorang pernah Mendalami kata depan Pak Din sendiri. Itu dia bukan bukti, itu saksi. Kambing saya. Tapi macam mana pula dengan uh, perkataan awak yang awak kata kalau awak jumpa kambing tu, awak nak sate-satekan. Uh, bukan saja kambing, tuan kambing pun awak nak satekan. <laughs> saya cerita, sebab apa saya marah? Eh? Kemarin saya marah. Sebab apa? Sebab taik kambing tu kena kasut saya. Kasut saya tu berharga 800 USD. Hmm. 800. Kami aku pound sterling. 800 USD. Darah. Kita kali dengan 3. 2400 RM. Hey, kau cerita pasal kau punya USD. Aku punya ni. Pound sterling tak apa, apa cerita. Ah? Oh, ini sebuah kambing. Sorry, kacau. Ha? Ini ha? siapa punya kambing? Tadi jatuh dalam longkang. Wah. Jatuh dalam... <laughs> lu diam lah kambing. kambing. Jatuh dalam longkang. Ah, Sorry Acik Adia, semalam saya punya kebun. Ha? Ah. Itu belakang longkang, dia punya kayu sudah patah. Okey. Ha, semalam pun ada dua tiga sudah jatuh sini. Banyak Sonia, oh. banyak Sonia orang kampung kena sini. Jadi maknanya lo ni, kambing ni jatuh dari loket? Ha? Okey kita buat. Okey kita buat. Dalam longkang Abis. jatuh Abis di dalam longkang ternyata ya. Saya, saya sedih. Saya mok-mok jauh duduk Kelantan. Okey. Aku nak kudomah kau aku tahu. Kau mau kau? Kalau tak saya malu, kau saya malu lah kau menatai ni. Oh, malu lah kau menatai, tak apa. Senangnya main-main. Saya forward. Eh, hmm. bagus. Baiklah. Aku akan belanja kau makan sate. Langsung ditraktir. Nanti nak makan sate ke tak? Kalau nak makan sate, malam besok kita sama-samalah ke rumah Huda ni. Eh. Sebab... Amin dia dia akan kan? Ternyata dibagi-bagi ya sate yang itik, sudah. Itik, itik, itik apa kaki dua? Itik. Ha. Itik. Ha. Itik. Donald. ada, ada, ada. Donaldo. Ada, Alah, itik mana-mana pun kaki dua. <laughs> Boleh, iya, iya. Kau tertipu lagi gue. Ini kan yang dibawakan lah. Ustaz ya. Tapi jangan sampai ludah. Tapi basah kepala ni mata pak dia. Oh ini sin scene yang salah ke? Buat nyamuk lama lah pak dia. <laughs> ada juga ngobat orang ya? Ngobat juga. Oh. Ngobat juga. Keadaan tengok keadaan. 800 lah. <laughs> USA. Hah? USD. <laughs> USD. Berapa? Badan, badan, badan. Dia nak cakap bila nak start ni badan. okey, okey. Ok cuy itulah tadi part kedua dari JKK musim 1 cuy ya Episode pertama episode 1 cuy Kalau korang ingin lihat yang episode keduanya Nanti saya cantumkan di sini cuy Oke okay, episode kedua Oke okay, untuk episode pertama ini menurut saya kelakar gitu ya Dan alur ceritanya uh, menarik gitu ya Kenapa saya tertarik dengan JKK Kampung Kalut ini cuy Karena uh, bukan sekedar melawak je ya. Ini seperti saya tengok uh, sepatu reunion cuy ya, sepatu Cuma Cuman di sini tuh lebih durasinya tuh lebih pendek gitu ya, dipersingkat gitu. Kalau di uh, sepatu reunion itu uh, macam film gitu ya, panjang durasinya satu jam lebih gitu ya. Dan menurut saya menarik gini ya. Ini kayak sketsa komedi tapi kalau sketsa komedi sih terlalu panjang sih ya. Hmm, cerita pendek juga pun terlalu masih terlalu panjang. Intinya uh, Kampung JKK ini menarik sih menurut saya. Mungkin yang bikin menarik karena di sini ya gabungan para pelawak-pelawak yang senior gitu ya. Ada senior juga, ada yang junior gitu. Tapi yang membuat saya tertarik untuk mereaksi ini tuh karena adanya Jeb dengan Pak Kodi gitu ya dua ini dua ini adalah uh, eh, pelaut favorit saya yang ada di Malaysia cuy. Oke okay, dan kalau memang banyak yang suka dengan video ini ya saya akan lanjut lagi episode yang selanjutnya cuy. Episode 3 sampai seterusnya kalau banyak yang suka gitu ya. Tapi kalau tak ya mungkin saja saya akan mereaksi yang lainnya dulu cuy ya. Yang lainnya dulu dan kita akan tinggalkan dulu ini cuy ya. Tapi kalau memang masih ramai yang suka, masih ramai yang uh, tertarik, saya akan lanjut cuy. Oke dan mungkin itu aja cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Indi. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.